till de här äh, plugghålen, till pluggarna, tapparna som jag ska sätta i här för att få extra styrka i den här sammanfogningen så använder jag en rundstav som är 6 mm i diameter. Och nu ska jag ta och såga till de här tapparna. Och det kan man göra under tiden som man väntar på att sin första limning torkar. Så, när jag då ska såga till min rundstav i lagom långa bitar så är det bra att använda sig av en såghållare som är, kan se ut så här. Och den spänner jag fast här i arbetsbänken i käften. Innan jag sågar så ska jag bestämma vilken längd jag ska ha på tappen. Och längden beror alldeles på hur långt jag vill att den ska tränga in här i eh, den här hyllan. Jag vill att den ska gå den här tappen ska gå igenom bakstycket och sen tränga in i hyllan så att det blir en eh, stadig sammanfogning. Och så jag vill ha min ungefär den här längden. För i den här tappningen så ska vi, kan vi såga av tapparna en bit eh, när de sticker ut sen här på baksidan. Så att jag satte nageln där och gör en liten markering. Så, då tar jag och eh, placerar den här i såghållaren och då placerar jag så att markeringen är precis här där den här skåran är, där sågen ska gå. Så jag lägger ner den där, ser till att jag har den på rätt plats. Och så ska jag ta och använda mig av en ryggsåg, för den är stadig, den sågar rakt och det är jag intresserad av här. Så att precis markeringen är på mitten, ner med sågen i skåran och Sådär! Min första tapp och jag behöver två sådana. Så jag tar och mäter ut en till. Så. Och sågar Då har jag mina två tappar.